今天又是和王者，u p p l y 联系 h e l l o Hello。我们做的实际是两次牵手之前，再加上一个扫地，但是中间呢是有一些意外的状况的。是什么意外状况呢？来看一下，攻，然后这个时候我会反击的，你明白？暴龙躲闪，攻。 打我直拳，嘣！打腿，你能感觉到这一下。所以呢，你的时机非常重要，还有你的拎白躲闪，嘣，非常重要，躲闪非常重要，So 嘣嘣嘣嘣。所以呢，你能看到的就是，当他做第二次样前手直拳的时候，会出现一个状况，就是我作为他对手会感觉到，哇，我意外被他打中了，为什么？我会认为我摆拳能打中他。 这个时候我还没有反应过来的时候，他一个腿就上来了，所以这个时候呢是一个猝不及防的，只在于时机。我们现在要展示一下我们双方的对练方式啊。OK，we're gonna practice a little bit. 点击加关注，私信我们了解 H b W 欧式泰拳线下教练资格培训，三月一日杭州站。 收战旗，太有绝招，谢谢。